Halo. Kami akan mencoba cover lagunya Malam Kasih sayang kepada kedua orang tua. Gimana? Oke, okay. nonton. Lagu ini saya persembahkan untuk orang tua semuanya. Semoga bisa meluapkan isi hati kasih sayang kepada mereka. Ha ha ha ha ha!